самом деле здесь э, очень красиво. И, естественно, запомнится то, что город очень рельефный, и из всех городов, где я был, я могу его разве что с Нижним Новгородом сравнить по рельефности, потому что ну, для велосипеда очень тяжело передвигаться по нему. Я люблю велосипед и путешествия. То есть у меня как бы туристическая цель и познание себя. У меня творчество, но ну, оно не напрямую связано с путешествиями, но так или иначе одно на другое влияет и одно в другом отражается, конечно.